یہ ٹھیک مگر یتھ ترٛٲوِکھ اکہِ لٹہِ یپٲرۍ کیٛاہ تام تار پتہٕ آو سُہ مےٚ پتہٕ پرُژھ مےٚ تِمن ہے تۄہہِ یہِ گژھِ سڑک خراب اَسہِ کیٛاہ کَران یَتھ سڑکہِ یَتھ یِمے گژھن خراب سڑکہٕ تہٕ دوٚپُکھ ہے أسۍ سو یَتھ واتہِ پگاہ نفر یِم واتن یِم کَرن یِم میکڈمایز بیٚیہِ اچھا up to this time I have nothing seen on the پہ ایم ایل اے تم وو کرو ون سے فنڈس ون سے فنس فی الحال فنڈس آمد فی پَکُن کَرُن نیرُن مُشکِل گژھان پٮ۪ٹھٕ یَپٲرۍ گاڑِ یِوان ییٚتہِ چھُ رُدٕ گاڑی یہ ساری کھسا گژھان پَلو تہِ ڈِسٹٲرٕب آج گئی ؤری گٔے سفر کران ایم ایل اے گژھان گا سنانا پگہ پھٹان گرد سختی تُہۍ چھِو پانہٕ تہِ وٕچھان رنٛگ رنٛگ چھُ آز آب آب چھُ جمع گژھان مستوٗراتَن حظ آب اَسہِ حظ آب سارنٕے حظ آب وۄنۍ تُہنٛدِ وسادت کُنہِ جایہِ واتہِ ہا کہِ یہِ سڑک یی ہا پُلانَس منٛز تَمہِ سۭتۍ گژھِ ہا عام لُکَن آرام واریاہ واریاہ واریاہ پریشٲنی چھِ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ کوتاہ چھِ یَتھ کوتاہ چھِ یَتھ خراب یہِ سڑک گٔمٕژ The main road that goes through Iqbal Abad, lane number 4 of Bivna, is dilapidated from last 5 years. This road not only connects the 120 households of the colony but it's also a link road from Bemana to Batamalu. I request my viewers to call Mr. Firdos Ahmed Batu, Junior Engineer of Roads of Bemana Batamalu area I'm Nadia Shafi from Srinagar for Kashmir Unheard.